партнеров. Каждую субботу сектор по делам молодежи проводит акцию «В кругу друзей». Э, в рамках этой акции в кинотеатре «Шахтер» в 13.00 каждую субботу проходит кинопоказ фильмов. Вход свободно. Приглашаем всех орловчан.